apa sing kuat nandang kahanan sapa sing ora krasa kelangan ditinggal pas sayang sayange pas lagi jeru jerune kue milih dalan liyane Sopo sing kuat ditinggal lunga Sopo sing atine ora loro Kenangan sing wis tak lakoni Tak simpeneng jero ati Dewe wis ratati ati sing ati ati iso ku esok tekan sonten merko sadar diriku lo tutu sinten sinten sekap semanten matur saat ditinggal lunga Sopo sing atine ora loro Kenangan sing wis tak lakoni Tak simpen ing jero ati Dewe wis radat ngomong siji hati-hati isoku mau mendek esok tekan sonter mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten mulia iso gumong nyuwun moga ora ketut sekap semanten matur Tak kuat kuat Mong sing sing